Alam ya rono to orang ngerti sapa mutazila ila mahu eng oleh ngelarani Allah alat faleng biro-biro cah cilik wasibalan sepurane atfal. Cah cilik arek de dosa ono lara kadang. Kadang ya di bapak melarat, di mbok melarat judes. Ngono ya lara kabeh. Wis cilik di mbok judes bapak ora tanggung jawab, lara gak cah cilik. Lara padahal urung duwe dosa. Mergo Allah tidak kena aturan apa pun. Allah kabeh ya faluma Meskipun tentu faktanya Allah akan melakukan sesuatu bimuktadul hikmah. Pasti yang dilakukan Allah itu sesuai apa hikmah. Tapi tetap tidak atas nama keharusan, tapi atas nama yaf'alu ma yasha. Fahadir mongko wedi al-mihala ing siksa. Itu macam-macam ngatur-ngatur pengiran. Kira kada biro pira-pira fahadiril mihala. Wae ngaji tauhid itu penak, terutama ngurusin sing bodho-bodho. Terus untuk justifikasi, no? Oh, jebule bodhoku iku mesti ditulis to. alhamdulillah. Salahnya di mana? <laughs> ya ora salah lho, Dul, mesti ditulis. Salah ya bodho iku. Wajah izun lan iku menang ali ngatas ya Allah apa khalku gawe elek wal khairi gawe ape kal islami koyo gawe islam wajah kufri lan gawe bodho kekafiran bener Said Abdul Haddad wal khairu wasyarru biyadillah yus terus kula terus nang wa wajib nani ku wajib apa imanuna iman kita bil qadari iklan qadar kowe kudu iman be kodok qadar sing mbok alami ngene iki kabeh kersane Allah ana penyakit kersane Allah ana sehat kersane Allah ana melarat iso bengak-bengok ya kersane Allah ana santri ra jelas nasibe tetep seneng ya kersane Allah wis ngalim ra mesti ora entuk gelar ya kok pondok ku payu nak gak kersane Allah ra iso Lho karuan ora entuk gelar mesti alim nu subut mondok, ngalime ya ora mesti. Ora entuk gelar, ya kok do tetep mondok puluhan tahun agak pangeran sing ngersakno ora iso. Wis jos tenan pangeran. Kulo nak rong mondok salaf ku. Nak pondok modern kulo ora pati gawa. Kan wajar kan ada gerakan orang untuk dapat gelar, dapat ijazah. Pondok salaf itu kok pondok sarang lirbu santri sakmono lagi. Padahal yo ora yakin kasil ngalim, yo karuan ra entuk gelar. Yo seneng ae uripe. Bariku rabi untuk ngrapati, ayo iso meneng. mertuane duwe mantu ra jelas suwen nggih Pak. Aduh. Lho karuan dekne dhewe ndonga njuk mapan niku ora mandi yo akeh masyarakat njuk donga. Cek pinter ya pangeran ngatur dunya. Paham ya? Dekne dhewe ora kefoto ngono Pak Yai ini dungakno anak kula kefoto del kiyene iki zaman mondok ora kefoto. Ngene ku ya donga Allah maftah lahu Allah Karim ya Allah, sanjang saking pitere pangeran ngelola makhluk e, paham ya. Ya sik ku rezekimu wis. Ngene ku ya salam templek ramandillah. Saking apiane pangeran Allah saking apiane. Wis pokoke alhamdulillah, pokoke urip wis bejodok, saya enak, saya enak. kaya hafid rapati lanyah lah terkenal hafid ngono ono sing kultus ya dalam kula barokah padahal Quran gak lanyah blas <laughs> eh tapi wong pangeran gawe imet ngono lalah wong do yakin barokah yes, yes nikmati wae napa nikmatilah kesalahpahaman ini <laughs> yes, yes, yes, pangeran lho kula sering nangis lho mak Roswandri teng nggih pokoke teng Lirboyo, teng Sarang, teng Pundi-pundi. Nangisi pangeran maksudnya iku nangisi pangeran pangeran cek hebat hebate, cek apiane. Gelar rantuk ngalim ra mesti tapi wong ya happy. Ya. sing kasil ngalim karuan kan memang kasil ngalim kan, tapi iku jumlahe mu piro? Bariku rabi mertuane sayang, masyarakat sayang. Wes ngono wis si imam masjid, terus si takwa, padahal dhewe takwane biasa. Ngono Ramadan ini bulan penuh rahmat, maka isilah dengan ibadah. Aduh, bar ngomong ngono mulai turu leko. oh, <laughs> ribet ribet. Kula nu nate bodo-bodo tanggal loro. Kanca kula mboten nate mriki tanggal loro. Wong wis dadi kiai teng Tuban. Iku wong Tuban. Dadi kiai tanggal loro rene. Miso-miso. Wah, semane Gus. Getun aku jadi. Mulamu ini getun kanca kula malah kakak angkatan kula. Wong ireng ngono. Jadi kiai tapi ireng. Karena ini ireng. <laughs> ireng keriting, seribet. Sawang ireng keriting, seribet. Dene itu protap. Protap. Dene itu jadi kiai pertama lagi dua tahun pertama kiai. Mertuanya mati maksudnya terus diangkat jadi kiai. Khutbah pertama hari id karena pertama jadi kiai. Ini khutbah. Man soma Ramadan wa atba'ahu sittan min syawal faka'ana ma soma dahra kula. Wes. Pokoke Pak Fadilae poso 6 dina syawal padha karo poso setahun wes. Mendene lagi ges anyaran mantune kiai den, mertuane barmati kan dadi kiai. Singkat cerita, emang wes ireng keriting nopo? Rene tanggal lho. Rene mau miso-miso mau cerita-cerita. Tanggal kedua isu-isu, dek niku rokoan, Tanggal loro syawal rokoan tamune iku wong lugu, wong utun lugu. Pertama, Pak Yai, bare roti ini rokokan mbek ngopi. Pak Yai getun kula poso. kula poso iku anut jenengan. Jebule jenengan ra poso. Buat ini pondok, bawa lah tuan kancok kulo, ya bawa lah tuan ini pondok. khutbah langsung rene cerita. Ya tak nyem. Lah opo ke khutbah nang nang ngono parang. <laughs> Yo mbok nerangno sing umum-umum wae niki id nggih. Wis ora ono salah nggih sepuro-sepurane sedanten. Bicara, karepku ora engkek ngono Gus. <laughs> Maksudnya kiai debutan gawe ya engkek lah niate. Gak ngerti ana wong lugu poso. Tanggal loro sawal iku poso. sowan dek pas rokok. <laughs> Akhirnya dek nengok, mumun bah batal awal di bang gerbang bah. Jadi <laughs> dek dolan rene mau ape cerita ibu? Nah niku kakak angkatan kulo, akhirnya nasihatiku loh yo Gus yo, pokoknya jogeman khutbah sing kira-kira iso nglakoni. <laughs> Lha opo khutbah ngono ya cuman jogeman khutbah ngono. Mana khutbah sawal biasa. Alhamdulillah badhe poso. Nggih mungkin-mungkin disuwara pangeran wis wonas. Yes. mon Pak nggih mangke mangan-mangan jajan syukur ngono wis. Ora usah nerangno semua adbahu sitan min sawal ora usah. Nek kowe ora iso nglakoni ora usah. Utawa iso nglakoni tapi potensi tengah dalan mandek ora usah. <laughs> Kowe sing umum-umum apa? Nggih Pak nggih, pokoke sawal silaturahim nggih, pokoke wis ngono ae. Nggih, pokoke bar poso nggih, mungkin-mungkin tambah HP, nek mboten nggih, eh, wis tobat lho nes pokoke. <laughs> Nek nek kepapa. Sering mriki lah. Angger tak gojlok. Ah, wani khutbah ngono, ora wis kuapok. <laughs> Dadi Mbah Sepuh wong lugu, mlebu pertama roh, ndek nerokoan. Pak Yai getun kula. <laughs> wonten apa mbah wonten apa kula niku saniki poso gara-gara wingi dawuhe jenengan jebule jenengan aduh seling aku ini Rian konco kula akrab kakak angkatan, mun kula kandhani, wong ora sok soleh, biasa. Ini karepe iku ape naik kelas ngono. Ape naik kelas nggih debutan. Ora usah berlebihan wae. Ya kudu cuman khutbah, cuman khutbah biasa. Ya khutbah biasa. Yes, mungkin ki kula jenengan tambah saya ge, beten ge beten nopo nopo, Allah gofur, <laughs> Allah akan sepura nih, gitu mungkin mungkin. Enggak mesti ngomong Islam sing garis keras mesti, oh kiai ra jelas, ra jelas lah, timbang jelas tapi malah diwalah nopo ngono malah, ribet, apa?